warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Octavia, Nama saya Nisa Aryani. Nama saya Yupi Citra Dewi. Dan saya Umi Nur Soleha. Rekan belum. Dan saya rekan di kelompok ini Adinda Mizahara. Kami, dari 11 IPA 5. Kami di sini ingin membuat suigin banana chocolate. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada tepung terigu seperempat atau secukupnya saja. Yang kedua ada tepung panir dipakai secukupnya saja dan yang ketiga adalah roti dengan susu persuflek dan yang keempat adalah air secukupnya dan garam <laughs> tambahkan air ke dalam tepung terigu secukupnya terus diaduk hingga merata Oh, oh, oh. oh, oh. Itu paus. Memakan garam secukupnya. Sudah paus. Setelah pisang selesai direbus, kita masukkan ke dalam adonan terigu. Masukkan ke dalam tepung panir Terus diaduk-aduk rata. Ini tepung yang sudah di pisang yang sudah dilumuri tepung panir. Setelah itu kita masukkan ke penggorengan Terakhir kita kasih toppingnya yaitu susu coklat. Nah, jadi Twiggins banana chocolate. Ini dia. Selamat mencoba.